хочет, на камеру смотрит. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Путюх. Хопа. Хопа. Хопа. Хопа.